Веселый лес. Книга из серии «Говорящий планшетик». Для того, чтобы включить планшетик, нажмите на кнопочку. В планшетике есть четыре режима. Первый режим – это звуки. Нажимай на картинки и знакомься с животными. Олень. Медведь. Второй режим – это песенки. Третий режим – это загадки. Давай отгадывать загадки. Для ответа нажимай Четвертый режим – это игры. Для того, чтобы выключить книжку, надо нажать кнопочку.